Всем hello, с вами Флэш Умбран. На этом видеоролике мы построим комбайн. У меня новый участник, это Шутер, ребята. Он мой новый участник, ребята. И а, я сейчас хочу показать вам свой комбайн. Вот, ребята, этот комбайн, смотрите, какой крутой. У него есть гусеницы настоящие, ребята, смотрите. А, вот, смотрите, такие гусеницы. А также у него есть такое пилка, э, которая Э, у него Круша, вот этот, э, который пилка, он будет э, все просто уничтожать, ребята. Вы можете и, и играть, и плыть, а также э, играть в ПВП с друзьями, ребята. Вот смотрите, смотрите, какой крутой, смотрите, куда он сейчас. Смотрите, вот. О, просто смотрите, как кружится, ребята. Вот, смотрите, просто вверх, смотрите, улетел. Сейчас я хочу показать, как построить эту лодку, ребята. Вот, ребята, для этого нам нужно пластик. Э, сначала мы поставим э, глиновый вот этот ступень, а потом нам нужен пластик. Э, так вот. Вот берем пластик и ставим. Сейчас я расскажу вам масштаб. Вам надо поставить так больше, чтобы вот эта гусеница не мешала это. И э, видео, видеоролик, как сделать гусеницы, ссылка будет в описании. Там есть видеоролик, урок, где вы можете сделать гусеницы ну, этой машины. Ребята, ссылка в описании, а также вы там можете сделать эти гусеницы вот, ребята, смотрите масштаб, я вот так поднял. Или не надо смотреть масштаб, просто поднимайте, ребята, до такого уровня, чтобы не, не зависла гусеница, не зависла гусеница, пока вы едете. А также надо до гусениц сделать платформу, а потом, вот смотрите, вот так, а потом вот так. Ну, как бы э, до гусениц хватит потом мы делаем кабину. Кабину вы можете сделать как вы хотите, хоть сколь, сколько блоков, только надо, чтобы места хватило, чтобы ну, у него пилу сделать, ребята. У него надо, чтобы механизм сделать, места хватило. Тут делаем пластик. Почему я использую пластик? Потому что пластик самый люки, и он не занимает так много, ну, как весов. У него мало веса, и он вообще хорошо ездит. Э. Вот сделаем стекло, делаем стекло, а потом поднимаем просто пластик свой вверх. Пока кабину мы не сделаем, поднимаем просто вверх. Смотрите, вот тут тоже поднимаем. Так, где... Где, где? А, так, вот стул ставим, чтобы измерить сколько надо. Ой, я почему-то сделал больше, надо вниз немножко. Вот, вот это хватит. Ребята, делайте масштаб э, чтобы по одному блоку было, а то вам будет трудно 1 или 0,5. Так что, ребята, сделайте масштаб 2. Теперь что делаем? Теперь что делаем? Вот этот э, масштаб делайте теперь 0,5, а потом повсюду, повсюду уменьшайте, ребята, вот так. Смотрите, вот так. Чтобы было больше места для водителя. Просто уменьшайте вот этот ну, как сказать, стены, ребята. Чтобы кабина была больше. Вот, ребята. Так, теперь надо найти вот еще. Делаем еще масштаб, поставляем оставляем 0,5 и делаем крышу. Просто вставляем и масштабируем, чтобы было ровно. А, так, у меня немножко неровно. Отпускаю вниз. Еще раз вниз. Ребята, этот комбайн я придумал. Сам это механизм мой. Так что ставьте лайки, если хотите участвовать в видео, э, просто в описании если мой дискорд сервер, туда заходите. Там есть мой дискорд сервер, вы можете участвовать и помогать мне строить и придумывать, придумывать разные постройки а Build и Build Fortracer. Так что, ребята, ссылка в описании, переходите, заходите в мой дискорд сервер, будем вместе играть. А сейчас что я делаю? Что я делаю сейчас? Э просто оставляю вот так. Я хочу, знаете, что делать? Я хочу вот у него механизм делать маленьким. Ну, будут у меня большой механизм и маленькие ребята. А также не забудьте сохранять свои постройки, ребята, чашу, чтобы все это не пропало. Э, и как бы вам будет жалко, когда пропадет все. Может разные ошибки интернетом или с чем-то еще, ребята. Так что сохраняйте свои постройки. И мы делаем такое масштабирование на 10 блоков, тут есть, э, как будто столбы, которые лежащие. А потом ставим сюда колеса, ребят, смотрите, вот так, колеса, раз, колеса, два, это будет маленькие такие, ну, блоки сюда ставим, чтобы кружилось. И, так, что нам надо делать еще? Вот блок ставим, ребята, вот сюда блок ставим. Э, так вот все вот так правильно да да правильно ребята теперь просто увеличиваем этот блок все увеличивали так а так можно сделать э, нет нет нет все сюда надо ставить колеса я просто сделаю чтобы ну узнать какой масштаб будет ребята так что 10 блоков масштаба этого столба который пилку не него будет пила так, вот. Ставим колеса. Э, колеса вот так ставим. Надо вот так, чтобы когда мы вот так кружили эти колеса, чтобы вверх-вниз поднимался. Можете э, хоть большую такую сделать механизм, но я сделал маленький, потому что у меня уже есть большой. Я сделал маленький теперь, будет маленький и большой. Вот сюда ставим вот эти блоки, чтобы держалось. Он держалось вот так ставим. И что делаем мы? Э, мы делаем так. Так, что случилось? Так, нет, нет, нет, ставим обратно. И просто мне надо э, 0,5 сделать, а потом повсюду это уменьшить. Так, смотрите, сейчас вот так, один, вот так, один, вот так, один. у нас получается маленькая вот такой столбик, маленький палка а потом туда ставим просто блоки уменьшаем ой не то не то не то не то не то поставил так вот так делаем и повсюду так уменьшаем ребята так что нам надо уменьшить пока ну до, до такого размера чтобы когда случилось у нас был хороший размер так что ребята э, делайте масштаб. Вот, не заморачиваться, как я, тогда делайте масштаб 0,5 вот тут, плюсики. А потом вы можете тут просто ставить, ребята, вот так блок ставим. А, потом вот так. Еще раз ставим блок, а потом вот так. Еще ставим блок, а потом вот так. Вот так, ребята, вот так, сделаем, а потом... Сейчас, вот так. Не, не, все, все, все, так. Так, делаем так. Так, так, так. Все, все, все, все. Теперь оттуда. Просто, ребята, делаем хорошо, все ровно. У нас получается такой, э, ну как сказать, ну который вы ну, будете с ним сражаться, у него там... Это главное, механизм, это самое главное, корпус можно легко построить, ребята мне надо ошибаться, а то все пойдет не так и все, <laughs> конец. Я тоже ошибку сделал один раз, у меня все улетело в э, постройка просто вверх. Так что не делайте ошибки, ребята. И просто, просто-просто так делать. И если хотите, если хотите, вот так вниз отпускайте. Вниз отпускаем вот так. Вот так отпускаем вниз. А вот так отпускаем. Так. Что мы построили? Теперь нам надо э, механизмы, чтобы сработали. Нам надо вот это подправить. Просто отключаем от кабины, ну, там есть стол. Отключаем стол, а потом еще подключаем и ставим на S и V. Да, все. Э, там мы построили. А теперь отключаем просто вот эти верхние механизмы. Я обратно подключаем. Ставим на букву... Э, какую букву ставить? М и... Э, Н, давайте Н. Все, все, ребята, а, это легкий способ, потому что гучинцы тоже надо поставить ну, как бы настроить. Э, вы посмотрите видео, в описании, и постройте гусеницу, там есть все, абсолютно все. И так, вам надо, это, я забыл сказать, вам надо подключить э, кабину, ну, кабину э, гусеницу, потому что если вы не подключите, просто упадет ваша постройка. И я для крепкого строение я сделал вот такой еще один блок пластика чтобы потом его увеличить гусеница подключить потом когда я подключу это все смотрите вот. я отключаю гусеницу делаю масштаб маленький и просто э, вот, гусеницу я построил теперь все ребята теперь просто красим все на любой цвет ребята постройка готова я делаю синий, ну, <laughs> не знаю почему, но сделаю синий, потому что у меня зеленый есть, розовый не такой хороший цвет, мне не так нравится, так что я делаю синий. Так, гусеницы не трогаем, как-то будет некрасиво, если его, их тоже покрасить. Так, у нас свет остался. Вот, все, ребята, все, все, все, все, вот, ребята, готово, готово, готово. Так, теперь что мы делаем? Теперь нам надо все покрасить. А, ребята, берем отвертку, просто уменьшаем у нее скорость на один. У нижних на один скорость заменяем, потому что чтобы не летал как ракета, ребята. А потом верхние уменьшаем на, на 30. Давайте на 30 верхние. Вверх мне на 30, потому что это будет самый хороший. Вот на 30. Так, 30 это хорошо. Так, все, ребята, вот так делайте, чтобы у вас э, постройка не улетела. Вот, покрасим и тут. И вот, ребята, у нас готова постройка, команд готов. Механизмы готовы. Теперь просто убираем блоки внизу. И подключаем просто отключаем анчора и все, ребята, готово. Ребята, ссылка в описании, как построили гусеницу. Переходите по видео, я тоже там построил. И тут э, без, без, без не обойтись. Так, просто в кабину заходим. Так, проверяем, как он ездит. Гусеницу увеличиваем. Ездит, так, хорошо. Хорошо ездит. Вот, ребята, у нас все работает, ребята. Спасибо, что смотрели видеоролик. Вот у нас работает команда, ребята. Всем спасибо за просмотр, что поддерживали. С вами был я, Флэш Емру. Подписывайтесь на дискорд-сервер в описании. Заходите, вместе будем играть. И всем Флэш Емру. Адио.